веры, дай мне сил. Я наказан, как предатель, пламя веры погасил. Я увечен, прикован, моя песня два крыла Выслетит и рвет оковы, покаяние стрела. Слышу я, как плачет мама, плавит жесть ее молитва, Непридуманная дама, нескончаемая битва очень просто Растоптать надежный голос Пусть летит к далеким звездам Материнский чистый голос Буду я дышать свободно Полной груди в горнем мире Говорить что угодно Иногда звучат в эфире Мои песни о свободе Указал мне путь Спаситель За душой придет на коде Мой небесный исцелитель Помоги мне, мой Создатель, дай мне веры, дай мне сил. Я наказан, как предатель, пламя веры погасил. Я увечьем прикован, моя песня, два крыла, высветит и родоковы, покаяние стрела. вечно одинок Синих ребяток он иметь не мог А как грустно коню одному Но синяя грусть ведь подходит ему улицы мне И я написал осенним конем Маус. Имя его уже не узнать, как ни крути. Нет рубахи нищенской, и нищего нет. Веселый нищий. А мир любит числа имена. И количество букв. И считает колечки из ниток чьей-то рубахи. И считает колечки из времени чьей-то прожитой жизни. Мир думает время это нитки на пальцах. А оно всего лишь разомкнутые ладони. Руки веселых нищих, кидающих Thank you. Gittiğin kaydan kay Lisan kapalı huwakan песенка его танка, А ветер сильно разъярен, И как под куполом циркач Качается под небом он. А снизу слышны голоса, Мол, упадешь, мол, пропадешь, Зачем тебе на небеса? В спокойно проживешь А я молюсь, чтобы его Коробка захватила сил Чтоб он посмел на небо в сок Чтоб он kepada А, да, точно. Я уже все, все правильно. Просто еще Юрий Чикавник играет. Ты останешься здесь и сейчас. по сотому кругу А морковка все так же привязана к палке осла И все так же, все больше чужими Становимся мы друг для друга Но ну, а ты послушай Музыку звезд хрупкость всего мироздания. Слышь, Шепот галактик и трели созвездий Ты слышишь? Среди бесконечности споров и слащавых стихотворений, Среди пафоса взлетов и грохота падений, Среди, казалось бы, выверенных истинно вымеренных лекал, Творцу нужны дворцы я узнавал. души мы детям мы идем За горизонт событий скоро нас плющит И мы будем вместе навсегда Мы идем, а нас толкают в пекло Мы горим и восстаем из пепла Нас толкут и в порошок стирают Выход есть, правда вот нету входа Вместо вступления сразу звучит кода В потоке слов неразличимы смысл, Когда стремление слуха, а мысли скисли Но мы идем по городам и весим мы летим С облака ноги свесим мы парим И если не спишь взмах другой И ты летишь, ты летишь Остались а внизу проблемы Пусть выводят законы и теоремы Пусть твердят себе в оправдание Что этого не может быть узор мы творили, заново рисовали, Творцу нужны творцы, мы узнавали. И нет никаких препятствий, кроме тех, что ты сам создал. Нет никаких замков, кроме тех, что ты сам нарисовал. Ты можешь ходить по воде и летать, тебе этого никто не запрещал. Творцу не хватает творцов, я узнавал.